Оператор Фарух Медиа. Oynada o'zingni ko'rdingmi? Mehrli yuzingni sevdingmi? Dunyoga men uchun keldingmi? Majnun bo'ldim ishqingda. Oynada o'zingni ko'rdingmi? Mehrli yuzingni sevdingmi? Dunyoga men uchun keldingmi? Majnun bo'ldim ishqingda. sevganimni bilgin yor uzun uzun sochlaring Boyla qo'ydi meni yor senga tarixim yetmas oymi yoki sen pari qora ko'zli shirin so'zli sen yuragim egasi oynada o'zingni ko'rdingmi mehrli yuzingni sevdingmi dunyoga men uchun keldingmi majnun bo'ldim ishqingda oynada o'zingni ko'rdingmi mehrli yuzingni sevdingmi dunyoga men uchun keldingmi majnun bo'ldim ishqingda bilan dunyoda yo'q senday go'zal darmon bo'l sen bu dardimga aqlim olgan yana sensan seni eslab yurak yig'lar mana uchratdim bugun sendan o'zga qiz kerakmas sen bo'lar menga sensizlik oynada o'zingni ko'rdingmi mehrli yuzingni sevdingmi dunyoga men uchun keldingmi majnun bo'ldim ishqingda oynada o'zingni ko'rdingmi mehrli yuzingni sevdingmi dunyoga men uchun keldingmi majnun bo'ldim ishqingda YouTube Shahrutuz Music